اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفيات الأبدان والأبدان nuri wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim